हाय दोस्तों आज मैं हिंदी बोलूंगा क्योंकि मैं भारतीय हूँ Another one. Another one. मेरा स्वास्थ्य बार नीचे जा रहा है उत्कृष्ट हिंदी Huh. Mm, mm, no, no, no! A few moments later. What? the thing is, I just don't give a fuck.